Hello students, this is Dr. Neha Verma. We are discussing the pending part of uh, JDBC ODBC. Now we are discussing the practical section, the steps of connecting JDBC ODBC, right? So इसको समझने के लिए हमें कुछ छह steps हैं, छह सात steps हैं. We have to understand that. वो कहता है first we have to understand class dot forename एक terminology है, API है, जिसको हमें discuss करना पड़ेगा. This is loading the driver first, ठीक है? तो आप कैसे use करोगे? We will say class dot forename sun sun dot dot J J D D B B C C O D B C driver ना ये क्या कह रहा है कि जो फॉरनेम हमारा फंक्शन है मेथड है वो इस तरीके से लिखता है class dot name N capital C capital ये प्रोवाइड ये जावा एपीआईज हैं जो हमारे को जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और ये जो पैरामीटर अंदर दिया है J D B B C driver ये वो ड्राइवर्स हैं ठीक है हमारे पास चार प्रकार के ड्राइवर अवेलेबल होते हैं अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे ड्राइवर्स इन जावा है ये पूरा का पूरा एक चार ड्राइवर्स होते हैं हमारे को जावा में अवेलेबल हम उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं तो ये वाला जो ड्राइवर है this is called type one driver तो हम सबसे पहले क्लास डॉट फॉर नेम लेकर ड्राइवर मैंशन करते हैं फिर कनेक्शन मेकिंग करते हैं कनेक्शन मेकिंग के लिए see understand this syntax connection dot con driver manager dot get connection JDBC ODBC TSN name now देखो connection dot connection con connection is a class तो सी कैपिटल होगा यहाँ class capital dot for name का एन कैपिटल कनेक्शन का C capital connection con driver manager driver manager जो मेन सुपर क्लास थी डॉट गेट कनेक्शन अब गेट कनेक्शन किससे जो हमारा जो भी हमारा ड्राइवर है उससे डीएसएन क्या होता है डीएसएन ये होता है जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है एमसीए बी सी ए है ना बीसीए में भी बहुत सारे ईयर्स थे एनसीए में भी बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2012 13 14 ऐसे करके बहुत सारे तो कौन सा डेटा सोर्स चाहिए आपको 2018 का चाहिए 19 का चाहिए तो आप स्पेसिफाई करोगे ना क्योंकि पूरा बीसीए थोड़ा ना उठा लोगे आप तो डेटा सोर्स ने मतलब पूरे बीसीए में से कौन सा ईयर वो डीएसएन रिप्रेजेंट करेगा तो कनेक्शन कौन ये सेकेंड स्टेटमेंट होती है इन्हें लर्न करते रहेंगे हम साथ साथ फिर बनती है स्टेटमेंट नाउ चेक अभी ऊपर वाले चैप्टर में जब हमने ये देखो यहाँ किया था तो हमने कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर ने कनेक्शन को यूज किया कनेक्शन ने स्टेटमेंट्स को यूज किया तो ड्राइवर मैनेजर से कनेक्शन से स्टेटमेंट्स ऐसे चलता है रैकी तो आप चेक करो देखो यहाँ से हमने ड्राइवर मैनेजर सबसे पहले ले लिया था यहाँ फिर कनेक्शन पे पहुंचे ये connection con equal to C equal to new connection नहीं ऐसे नहीं लिखना हमें ये दिस इज दिंटेक्स यही एपीआई फॉर्मेट्स हैं फिर उसके बाद कहता है statement S T M T con dot create statement ना ये जो कौन है ना ये यहाँ यूज हुआ है ठीक है क्योंकि हमारा डायग्राम कैसे चल रहा था बॉटम टू टॉप तो जो स्टेटमेंट है याद करो कि कनेक्शन से हम कहाँ पहुंचे थे कनेक्शन से हम पहुंच गए थे स्टेटमेंट पे हम स्टेटमेंट कौन सी यूज करें सिंपल स्टेटमेंट तो हम क्या करेंगे हम ऐसे यूज करेंगे कि statement S T M T is equal to con dot create statement ये लाइन है जिसकी मदद से हम नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट बना रहे हैं स्टेटमेंट को हम ब्रिज कहते हैं जैसे एक प्रकार का ब्रिज जैसे कि मेरे को एक रिवर है उसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है तो आई नीड अ ब्रिज अगर ब्रिज ही नहीं होगा तो मैं डेटा कैसे ट्रांसफर करूँ मैं आऊँ जाऊँ कैसे तो ये वो तरीका होता है जिसकी मदद से हम डेटा पहले ट्रैवल कराते हैं इधर ए से बी और बी से ए ठीक है तो statement S T M T अब क्या कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट ये हमारा सिंटेक्स होता है फिर क्या होगा रिजल्ट सेट आर एस ये R S is the result set एक क्लास होती है आर एन एस कैपिटल अब ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर बना है वो नीचे यूज हो जाएगा एस टी एम टी यहाँ यूज हो तो यहाँ यूज हो जाएगा फिर execute query select star from E M P तो उसके बाद क्या होगा आप जो भी आपको क्वेरी चलानी है आप system dot dot dot print L आप आर एस में सारा रिजल्ट आ चुका है R S dot get int अगर आपका इंटीजर फॉर्मेट में है तो गेट इंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो गेट स्ट्रिंग फ्लोट है तो गेट फ्लोट ऐसे करके हम जो भी हमारा है वैल्यू वो प्रिंट होगा फिर हम कनेक्शन क्लोज करते हैं जस्ट रिपीट इट अगेन वो क्या कहता है there are six and seven steps for this ठीक है सबसे पहले कहता है क्लास डॉट फॉर नेम यहाँ पे हम ड्राइवर मेंटेन करते हैं कौन सा ड्राइवर ले रहे हो क्लास डॉट फॉर नेम ठीक है फिर हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन के साथ ड्राइवर मैनेजर साथ चलेगा तो कनेक्शन के साथ हम क्या लिखेंगे कनेक्शन कौन ड्राइवर मैनेजर और गेट दी कनेक्शन और जो कनेक्शन है बड़ा उसमें से टेबल कौन सी है डीएसएन वो टेबल स्पेसिफाई करेगा फिर जो कनेक्शन आपने मेंटेन किया कौन वो ऑब्जेक्ट यहाँ यूज होता है ठीक है क्योंकि इसके बिहाफ पे चल रहे हो फिर आप स्टेटमेंट बनाते हो कि वो रास्ता ब्रिज बनाओगे आप statement S T M T equal to con dot create statement अब आपका स्टेटमेंट बन गया अब आपका रास्ता बन गया अब आप उस रास्ते से ही आओ जाओगे ठीक है ये रास्ता आपके लिए बनाया गया फिर आप क्या करोगे जो आपका रिजल्ट सेट रिजल्ट सेट आपको पता है वीपी में होता है जैसे इसे हम वीवी में जैसे इसने लिखा है कि हम इसे रिकॉर्ड सेट भी कहते हैं वीवी में ठीक है तो रिजल्ट सेट जावा में होता है result set R S equal to statement dot execute करें फिर यह एग्जीक्यूशन चलती है फिर आपके पास इसको दिखाने का तरीका होता है जैसे आर एस आर एस क्यों लगाया मैंने क्योंकि रिजल्ट रिजल्ट सेट में सारा रिजल्ट भर गया ना क्योंकि रिकॉर्ड सेट वीवी में है तो यह रिजल्ट सेट है तो आर एस में सारा रिजल्ट भर गया उसके बाद आप इसे प्रैक्टिकली यूज करो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं let's just understand this go one by one he says कुछ प्रोग्राम हमने किया dot java.sql.star we have to use it ठीक है हमने क्रिएट टेबल कोई क्लास ले ली मेन बनाया अब ट्राई कैच हम इसमें जरूर लेंगे क्योंकि बिना ट्राई कैच के हमारे प्रोग्राम्स में एरर आ सकते हैं अगर हम को कौन कौन से कैच है एक है एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास ली है एक class not found exception class ली है कुछ भी हो सकती है ठीक है लेट्स जस्ट लीव इट क्योंकि हमारा मेन फोकस इसको समझना है हमने कहा क्लास डॉट फॉर नेम हमने ये ड्राइवर ले लिया कनेक्शन कौन लिया कनेक्शन कौन में ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन हमने कनेक्शन ले लिया ये यूजर नेम पासवर्ड होते हैं ऑरेकल के होपफुली यू नो दैट बहुत लोग डीबीएमएस सेकंड सेमेस्टर में करते हैं ये चीज ठीक है अब फिर क्या किया हमने statement S T M T is equal to con dot create statement क्योंकि जो यूज हुआ है ना सेकेंड वो यहाँ पे यूज हुआ हमने ब्रिज बना लिया फिर वो जो S T M T use हुआ है ना स्टैट ये जो स्टेटमेंट है अब हम उन्हें यूज करेंगे ना लेट्स सी कैसे हमने एक क्वेरी लिखी create table T one R N O number two S T D varchar two and twenty मतलब क्या है इसका कि हम क्रिएट टेबल हम सबसे पहले डी बी एम एस में टेबल क्रिएट करते तो टेबल क्रिएट करो जिसका नाम टी वन है उसका टेबल जो आर एन ओ है वो कॉलम वन है एस टी डी नेम उसका कॉलम टू है अब जब आप टेबल मेंटेन करोगे तो उनके डेटा टाइप्स भी देने पड़ते हैं तो नंबर आपको पता है उसका डेटा टाइप है ऐसी वेर केयर टू यहाँ उसका डेटा टाइप है टू उसकी डायमेंशन uh, है यहाँ ट्वेंटी उसकी डायमेंशन है ठीक है तो ये सब आप सीख कर आए हो सेकेंड सेमेस्टर uh, से तो क्रिएट टेबल ये जो है कोई डिफिकल्ट सेंटेक्स नहीं है टी वन उसका नाम है R N O S T D name उसके फील्ड नेम है मतलब कॉलम uh, नेम है नंबर टू और ये वेरकेर टू ट्वेंटी उसकी डायमेंशन है अब ये पूरी की पूरी क्वेरी हमने एस टी आर में डाल दी ये पूरी स्ट्रिंग बना दी अब क्या होगा अपडेट कर दो आप स्टैट ये स्टेटमेंट क्या थी stat stat dot execute update S मतलब अब क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया आपने ये this is one of the example या एपीआई जिसमें हम एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी लगाते हैं जावा की मदद से अब ये क्या हो जाएगा ये अपडेट हो जाएगी क्वेरी तो जैसे ही हम एस करेंगे वो पूरी की पूरी क्वेरी चल पड़ेगी और टेबल हमारी बन जाएगी this is one of one way ठीक है अब फिर वो कहता है ये वाला एग्जाम्पल था क्या टेबल बनाने का ठीक है अब आप क्या कह रहे हो इंसर्ट करो क्योंकि टेबल बनाओगे फिर इंसर्ट करोगे तो फिर आपने कहा एसक्यूएल स्टार लगाया इंसर्ट टैब मेन खोला रिजल्ट सेट हमने ऊपर बना दिया अंदर भी ले सकते हैं क्लास डॉट फॉर नेम वही स्टेटमेंट्स दोबारा चलेंगे आई एम यूजिंग इट ताकि आपको ये रिपीट हो जाए याद हो जाए क्लास डॉट फॉर नेम बनाया पूरा पाथ लिखा कौन सा कनेक्शन ले रहे हो connection con driver manager get connection उस कनेक्शन के साथ खोल दिया उसे ड्राइवर मैनेजर के साथ स्टेटमेंट बनाया सिंपल स्टेटमेंट यूज करें क्रिएट हम्म। स्टेटमेंट अब आपने टेबल को भरने का काम करोगे तो आप क्या यूज कर रहे हो क्योंकि अब आप देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो रास्ता ब्रिज है आपका तो ब्रिज से ही आओगे ब्रिज से ही जाओगे तो अब आप ब्रिज कौन सा है आपका स्टेट क्योंकि स्टेटमेंट है ना वो आपका ये ब्रिज है तो अब क्या होगा इसी को ऑब्जेक्ट यूज करके execute update insert into T one value twenty comma Smith मतलब आप याद करो ये वैल्यू हमारी नंबर थी ये वैल्यू हमारा नाम था ठीक है जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया था कि हमारा ये रोल नंबर है और ये हमारा नाम है ठीक है स्टैंडर्ड नेम ले लो या किसी पर्सन का नाम ले लो तो यहाँ पे वो देखो सारी ये चारों लाइनें सेम है कि insert into T one value twenty two के insert into T one twenty three T and so on ये सारे रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगे फिर एग्जीक्यूट क्वेरी कर दो और उसके बाद select star from T one अब आप इसको लेना चाहते हो देखना चाहते हो अब आपने ये चीज तो डेटाबेस के अंदर गई अब आप ये चीज अपने एंड पे देखना चाहते हो तो कैसे देखेंगे सॉरी तो इसके लिए क्या क्वेरी है stat dot execute query select star from T one अब आपने सारा का सारा रिजल्ट उठाया और किसमें डाल दिया रिजल्ट में अब रिजल्ट कौन है रिजल्ट एक रिजल्ट सेट होता है यहाँ पे रिजल्ट सेट हमने डिस्कस किया था एक होता है रिकॉर्ड सेट जो वीवी में होता है रिजल्ट सेट होता है जावा के अंदर पूरा का पूरा रिजल्ट अपने अंदर उठा लेगा it's just like a bag पूरा का पूरा रिजल्ट अपने अंदर उठा लाया ये अब अब आप पूरा का पूरा बैग तो नहीं देखोगे ना ऐसे क्योंकि बैग में सारा रिजल्ट है तो कैसे जावा दिखा जावा में कैसे देखोगे आप तो कैसे देखेगा अब उसने इसको आइटरेटर कहते हैं आइटरेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन मतलब यू नो एक एक एक एक रिकॉर्ड एक एक रिकॉर्ड रो बाय रो जिसे टपल बाय टपल कहेंगे तो रिजल्ट डॉट नेक्स्ट मतलब एक एक उठा एक एक का रिजल्ट उठाओ और चेक करो तो result dot next result dot next कब तक चलता रहेगा जब तक कि स्टार खत्म ना हो जाए मतलब अगर मैंने दस लोगों का रिजल्ट आया तो जब तक सारे के सारे खत्म नहीं हो जाएंगे ये चलता रहेगा इससे इन दी लूप ठीक है अब एसओपी चलाया अब देखो क्या result dot get int one this is one not I तो मतलब क्या पहले वाले का रिजल्ट uh, प्रिंट करो सेकंड वाला गेट स्ट्रिंग है ना क्योंकि स्ट्रिंग सेकंड कॉलम तो गेट इंट और गेट स्ट्रिंग क्यों क्योंकि पहले वाला इंट था सेकंड वाला स्ट्रिंग है तो गेट इंट में पहला वन वन है और फिर ये सेकंड वाला टू है तो ये इस तरीके से प्रिंट करता रहेगा ये जावा में प्रिंटिंग करने का काम करेगा कैसे करेगा ठीक है तो यहाँ इस पूरे एग्जाम्पल में हमने पहले इंसर्ट कराया है फिर उसको फेच कराया है फिर उसे प्रिंट कराया है तीसरे एग्जाम्पल में viewing rows from a table all हम व्यू कर चुके हैं लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अगेन तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार ये एसक्यूएल स्टार ले लिया एल हमने यहाँ खोल दिया हम एल नीचे भी ले सकते हैं जैसे क्या है मतलब मैं बता रही हूँ यहाँ पे आते सीधा ट्राई कैच में क्लास डॉट फॉर ने ये हमने दिया कैच के अंदर उसने इस तरह के क्लास नॉट फाउंड अगर एरर आती है तो उसने कैच ऊपर दे दिया चाहो तो आप नीचे भी दे सकते हो कोई इश्यू नहीं है जो मेन पॉइंट है ना मैं इस पे आ रही हूँ सीधा उसने कहा con driver manager dot get connection क्योंकि कनेक्शन कौन ऊपर बन चुका है जस्ट लाइक दैट यहाँ कनेक्शन कौन बन चुका है तो उसने कहा connection con driver manager dot get connection ना यूआरएल क्या है यूआरएल जैसी कौन सी चीज हमने पहले पढ़ी नहीं अब यूआरएल कहता है जेडीबीसी ओडीबीसी नितिन ऑलरेडी आप ये चीज यहाँ पे पढ़ चुके हो यहाँ पे हम ये चीज ऊपर हम लिखते आए हम यहाँ पे देखो ऊपर हम बना के फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करें या एक वेरिएबल में डाल के फिर कॉपी पेस्ट करें हार्डली मैटर्स तो ये भी एक तरीका होता है अब वो कह रहे हैं statement S T M T कहाँ है एस टी एम टी ये सारे वेरिएबल ना इसने इस बार ऊपर बना दिए तो एस टी एम टी ऊपर ले लिया एस टी एम टी में फिर कहेगा con dot create statement as usual वैसे ही है जैसे चल रहा था फिर रिजल्ट सेट में ले लिया S T M T dot execute query अब ये एस क्या है एस में कहा से आया now where is the S now see S यहाँ पे है select E name from a employee मतलब आप सारे इंप्लॉय के रिकॉर्ड्स में से क्या निकाल के लाओ ई नेम आप चाहो तो question number three question number two की तरह कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन नंबर थ्री आपको एक तरीका बता रहा है कि this is another way so don't get confuse कि हमने इसको इस तरह क्यों किया आप वैसे कर सकते हो जैसे क्वेश्चन नंबर टू हमने शो किया है आपने एस लिया सिलेक्ट हमने क्या शो, शो किया है इसमें ई नेम शो किया है सारे एम्प्लॉय के में से ई नेम निकाल के लाओ तो ये जैसी एग्जीक्यूट अपडेट एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे हम अब आ, सारे के सारे रिजल्ट किस में आ गए आर एस में उठ के अब आर के पास पूरा बैग है अब ये कब तक चलेगा आइटरेटर आइटरेटर है कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक मेथड होता है इज अ क्लास फुल फ्लैच क्लास तो आइटरेटर पूरा चलाएगा इसके पास पूरा बैग है कब जब तक चलेगा जब तक पूरा बैग खत्म नहीं हो जाएगा अब ये क्या लेकर आया है नेम्स तो क्या निकालेंगे R S dot get string क्या दिखा रहा है ई नेम ई नेम बस इम्प्लॉय नेम आपने अपनी इंग्लिश में लिखा और यहाँ जो भी आंसर आया वो किस में डाला एस वन एस वन यहाँ प्रिंट करा दो so this is you know very easy and important question जो आते हैं अब क्या है उसके बाद आपका ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पेपर में बहुत फेमस है prepared statement and callable statement callable statement generally हम तब यूज करते हैं जब हमको फंक्शंस यूज करने होते हैं जिसे आप प्रोसीजरल एसक्यूएल में यूज कर सकते हो पी एल एसक्यूएल जिसे कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमारी थोड़ी सी you know one two three format में हमें लेना हो जैसे कि एक एग्जाम्पल में शो करती हूँ मैं आपको यहाँ पे है ठीक है इसने कहा यही पूरा एग्जाम्पल लिया this is the example of prepare statement for inserting the record ठीक है अब यहाँ पे उसने कहा क्लास डॉट फॉर नेम ले लिया करेक्शन कौन ये पूरा खोल दिया प्रिपेयर अब यहाँ देखो अब हमने स्टेटमेंट नहीं लिया we are using prepare statement फिर हम कह रहे हैं कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट अब देखो क्वेरी क्या है insert into E M P where values are question mark question mark no prepare statement थोड़ा सा अलग तरीका होता है एक होता है स्टेटमेंट एक होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट तो प्रिपेयर स्टेटमेंट में हमने क्या लिया क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जबकि पिछले केस में हम क्या ले रहे थे उनका वेरिएबल नेम उनका नाम उनके डोमेन और उनका डेटा टाइप्स की स्पेसिफिकेशन है ना जो हमने लिया था D name varchar two वगैरह अब क्या क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क अब कह रहा है हमने इंसर्ट करना है इंसर्ट करने के लिए हमें नहीं पता वैल्यू क्या है इस लाइन तक तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे देखो रास्ता हमारा कौन है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तो वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा एसटीएमटी अब एस टी एम टी में देखो क्या set the int this is another way और पहला वाला है हमारा <clears throat> इंटीजर क्योंकि हम शुरू से इंटीजर लेकर चल रहे हैं दूसरा था सेट स्ट्रिंग तो वन एंड टू ये जो वैल्यू वन है ये वैल्यू टू है one representing first column second representing second column ना उसी ये लिखा है one specifying the first parameter in the query तो फर्स्ट कॉलम में क्या डालो एक सौ एक सेकेंड कॉलम में क्या डालो Ratan this is the meaning ठीक है इस तरीके से फिर वो क्या कर रहा है एग्जीक्यूट अपडेट इस क्वेरी को अपडेट कर दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया फिर ऊपर जाएगा फिर कहेगा क्या वैल्यू डालनी है फिर यहाँ पे आप उसे चेंज कर दो फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड तो अपने आप ही कॉलम तो आपका वही रहने वाला है ना ठीक है कि फर्स्ट में आप क्या डालो अब आप इसको लूप में डाल सकते हो जैसे 101 हर बार नहीं हो सकता तो आप इसको लूप में डाल दो कि नेक्स्ट टाइम 102 हो जाए ऑटोमेटेड नेक्स्ट टाइम नाम जो है वो कुछ और हो जाए so this is another way ठीक है अब अब जैसे इसने यहाँ लिया है सेट स्ट्रिंग सेट एंट है ना दिस इज अनदर वे ठीक है सो so, uh, नेक्स्ट इसमें इसी के अंदर I will be sharing with you the difference between prepare statement and callable statement over the Google classroom and your X आप लोगों को एक क्वेश्चन है ड्राइवर्स इन जावा ठीक है so you have to perform it and this is I mean we have to make the last assignment of Java which is the assignment four आपको उसमें इस क्वेश्चन को आंसर देना है ठीक है